हेलो हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अल्काटेल आइडल फोर का AnTuTu bench test तो चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ली है अब हम इसको ओपन करेंगे अब ये इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट हो गया और ये रैम स्पीड चेक कर रहा है अभी सी पी यू टेस्टिंग हो रहा है। ये नाइन्टी फाइव परसेंट हो गया है और ये नाइन्टी सेवन अभी कंप्लीट होने वाला है तो देखते हैं कितने हाँ पॉइंट हम्म। मिलते हैं इसको आते तो बेंच मार्क पर वाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये phone forty seven thousand three hundred one points मिलते हैं इसको एंटर टू बेंच मार्क पर देखिए इसके थ्री डी पॉइंट्स आठ हज़ार एक सौ बीस U X eighteen thousand eight hundred ninety seven and C P U को इसके मिलते हैं फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटी पॉइंट्स और रैम को पॉइंट्स मिलते हैं five thousand two hundred and twenty four काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये फ़ोन तो चलिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स करना है आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय